Ja, und wer tanzt will, darf gerade aufstehen. Das sind ja Klappstühle. Die Sitzstühle nach oben, da gibt es auch ein bisschen Platz. Thank you. zwar nicht, aber wenn ihr tanzt, das merken wir dann schon. Traut euch! Yeah. I Kalbim bozsun yüreğim goodbye basically to push everything from would be about like to I push the guitar there, yeah. wird genommen. Hey! Wer hat denn dein Sofa, Mann? Von der Erde natürlich, beim Urknaller im Schlussverkauf. Oh, das Riecher und das Sofa, das war aber ein schönes. Und, im Backstage-Raum ist ein schönes Sofa. Raus mit den Mäusen aus dem Sofa. Ja. Ich glaube, wir überspringen gleich Road Trip machen. Senorita, oder? Was war das Sofa? Ich übe schon mal. Ai, ai, ai, ai! Ja. Between la rooster Yeah.

Gitarre, hier eine Gitarre. Ja. Wir bleiben im Spanischen leicht angehaucht. Äh, der nächste Song von Harry, Matador. Oh, oh.